Astăzi este despre a implica. În Dex este a include, însă pentru mine nu prea înseamnă a include, este un sens pe acolo. Mereu spun de Dex pentru că uh, îmi dau seama că fiecare avem harta noastră mentală și pentru fiecare e altceva. Pentru mine implica este a face, cum spune, gluma asta din actorie. Uh, este mai ușor uh, să... Adică cel mai ușor pe lumea asta este să, um, să îți dai cu părerea despre uh, actorie și fotbal, dar mai greu în teren, mai greu pe scenă. Pentru mine a implica este a te hotărâ să renunți la poziția și rolul de comentator și să vezi acolo cum este în teren, să vezi dacă e ușor sau bine și apoi să vezi ce părere ai, dacă îți mai arde să comentezi ca înainte. Ceau!